Besættelsen af Fyn i 1657-59 er på Fyn svenske krigen. Øh, selvom der har været andre krige på Fyn siden, er der ikke nogen tvivl om, at det er den, der har indlejret sig i den kollektive erindring her på Fyn. Først og fremmest selvfølgelig, øh, fordi at den indbefattede en meget rå besættelse øh, af svenske tropper. Besættelsen fik sin meget flotte afslutning i slaget ved Nyborg i den 14. november 1659, og det er det slag, hvor Danmark blev reddet som selvstændig nation, man husker i dag. Men øh, slaget har en forhistorie, fordi øh, slaget var et regulært taktisk slag udkæmpet mellem to hære, men forud var gået en meget kompliceret amfibieoperation med en landsætning af danske allierede tropper, øh, dels øh, ved Middelfart af, øh, ved det korps, som blev ledet af feltmarskal Eberstein, dels øh, ved Kærteminde, ledet af sejrherren fra slaget Hans Schack. I forbindelse med øh, landsætningen af tropperne øh, forsøgte et svensk øh, rytteri at stoppe angrebet, men blev hindret ved, at den hollandske flåde, som var allieret med Danmark, bombarderede svenskerne og kanonkuglen her stammer formentlig fra dette bombardement. Efter landsætningen mødtes tropperne i Odense, og svenskerne trak sig tilbage til Nyborg, hvor slaget en lille uge efter stod. Og dermed var det slut med den svenske besættelse af Fyn.